To je konečný, že jo? Politika, zlodějina, pořád, jo? A je to, je to pravda, ti říkám. Je to pravda. Taky se jezdí z práce do práce, že jo, práce. Pořád dokola je to. Pořád dokola je to! Blázinec, kole, tady skoro. není z čeho, už není z čeho žít, že jo? Není z čeho, paní! Člověk nemůže promluvit s Iwa idzie ze smiełem, é no ma. Ciumi. É ciumi. Każdy robi é ciumi. jsem Marek. Půjdeme? Tak jo. Tak pojď. Marku, můžeš mi vysvětlit, co teď děláš? Máš být na pohovoru budovat kariéru a jdeš se místo toho procházet. S cizí holkou z tramvaje. Ale je kouzelná. Já jsem Marek. Jo, to už si říkal. Jo? Ty lidi v té tramvaji, to byli teda pořádný magoři, co? Tam asi tahle země dospěje, když jsou tady sami takový. Hm, a kam dospěješ ty, když se budeš starat o každýho magora v tramvaji? A vůbec, realita je z velké části jenom stav mysli. A svět je potom takový, jaký si ho postavíš. No jo, teď jo. Tyhle to prostě jenom pořád zapomínám. To nic. Třeba se to jednou naučíš. Neměla jsi teď někde hrát? Můžu? Můj domov. Chtěla jsem do děcáku. Tak zpívám a raduju se ze slunce. just always. There is a just always. maluješ? Naposledy jsem chtěla namalovat život. Zachytit na jednom plátně celý to kouzlo naší existence. Se vší krásou i hrůzou. O tom jsem taky přemýšlel. Nihilista by nechal plátno prázdný. Vitalis stabilní vymačkal všechny barvy stuby a smíchal je dohromady. Já bych se na něm s tebou pomiloval. Pojď bydlet ke mně. Pojď bydlet ty ke mně.